Забери мене, забери мене, забери мене і все. Забери мене, забери мене, забери мене і все. Забери мене, забери мене, я в твоєму полоні очей Лише подарував надію Ти мовчки забери мене і все Мене без тебе зовсім криє І місяць у ладоні зник момент Я сам себе не розумію, А думала для мене не така Я долю так, що небі ловить хвилі З тобою поруч там Забери мене, забери мене, я твоя з головою, ти мене не чуєш, чуєш нам з тобою добре, але заскучуєм Якщо вистачить нам сили шляхом до мрії, я закохався в тебе зовсім так безнадійно. Твій порушив сон, ми з тобою знов світ для мене зник, взяв тебе в полон, куля в серце б'є, просто так немо. poetry's I put in my life